felicitaciones, San Martín sigue en esta racha ganadora. Hoy fue un partido, eh, digamos, sencillo contra el Tupa. ¿Cómo viste tu equipo? ¿Cómo, cómo les fue en la cancha desde, desde adentro? Sí, eh, gracias. <laughs> sí, eh, estuvimos muy, muy concentradas en lo que teníamos que hacer, en, lo que teníamos Diego, que pasar a nosotras hicimos bien y se dio las cosas. ¿Cuál fue la para el triunfo de hoy? Más allá de, pegar balonazos, porque tú pareces un equipo que defiende mucho, ¿qué crees que fue eh, la clave para ganar eh, hoy día este equipo? Ah, atención, motivación y como siempre es la clave para ganar, obediencia técnica. <laughs> Ya a partir de la otra semana se están jugando más partidos, casi dos, dos por semana prácticamente, y se vienen rivales muy duros. ¿Qué tiene que mejorar la San Martín para, para poder, digamos, salir primero en la serie y, seguir con, con esta racha de, triunfos y lograr el, el título? Bueno, seguir concentradas, eh, seguir obedeciendo lo que tiene la comisión pasar por nosotros y entrenar duro, que ¿Sientes que les afectó esta para que han tenido por, Año Nuevo y estas fiestas, este tipo? Porque bueno, una para, no sé si volviste a Brasil o te quedaste aquí, pero hubo de todas maneras una pequeña para o ustedes siguieron entrenando. Sí, eh, tuvimos una programación de fin de año, pero no, no influyó tan directamente en el, físico de, de, nosotros, fue cosa que pudimos, ah, ah, recuperar rápidamente.